Dos exploradores, Carbonera y Friquero, van ya a una gran selva, la selva de San Juan, mirando tribus perdidas. Le van aquí esperando si se las yo tengo que pisar. Tira marcha que continúa la espía. Como Friquero tardaba abundante, Carbonera se va a preocupar y se enfada a Ascal. Friquero, friquero, antes futiu. Justo en ese momento Carbonera se va entre y va caer a una espluga llena de pedretas preciosas y diamantes. Anda, tú también te Calla, bafurazo. ¿No te das en cuenta de que son una espluga plena de tesoros? En ese momento, una fuerte voz les va a hacer un tremín. Una gran se columbraba al fondo de la espluga. ¿Qué ella hizo, marche fuera, esta ya nuestra casa. A la vez un mini va a maniseo muy carrañoso. Yo no me hinchazo, yo solo laminazos. Yo estar cagaleta, él estar mocao y él estar rufido. Cada uno de nosotros está guardián de un tesoro de la gran espuma. Yo guardar la espada de oro. Yo guardar el púldoro. Estar un arma mortal petroladera. Yo guardar la gran caixa plena de reliquias y tesoros como lo oro, las cagaletas de diamantes. Pero ha dañado el tesoro en yaldre de d'Arcadar. Sin él, las pruebas no el germán se apagas y la luz se seguembra. Pues tienen que trobarlos. Sí, tienen que escarlos y enganchar a Dracadar. La selva de San Juan tornará a Bon, Pero, dinantes tener que prener las armas. Sí, carbonera, tú prener el rayo regalador. Riquero, tú cullir las balas mortal. Nosotros prener la pistola ultrasónica tornadora de tabanos es que es, cinco amigos van a salir de la l'espurga y van a andar a es Aquests llegan rebutivos de animales rarizos, como esquirols mutantes, áligas de 20 metros que cubrían el cielo cada vez que pasaban, y otros muchos animales desconocidos. Este puesto es increíble. Nunca he visto cosa igual. Divamos de esa cueva y a cavar. Astillan vive. Un tremendo churro lleva sobre un hibón de color morado claro. Al canto llega la boca de la no se puede baixar por ningún puesto, porque yo tengo paré dos 50 metros. Acabo de gritar a la nuestra mascota. Decirse chicorrón. A la vez va a asomarse por el cielo un enorme félix de colores azul, verde, rollo, amarillo, granate, pardo, morado, rosa y gris. Se va a posar de de Straquibulis. El levarnos basta la arcada. No yo tan chicorrón cuando va a arribarte al suelo, una voz ronca y fuerte va a inundar todo el lugar. ¿Qué haces aquí? ¿Tú qué te creéis, patraco? Tú robanos en nuestros tesoros. Venir a Pérez. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estos tesoros son míos! Son de la tribu y si quieres, lucha Pérez. Darkadar va a aceptar la propuesta. Mokau va a sacar la espada de oro. Esta batalla sería recordada por mucho tiempo. ¡Con eso piensas ganarme! ¡Es metal, no me fan cosa! ¿Y te habéis arrojado este traste todo el camino. Pues sí que, tú lo has visto. Voy a tener de empregar la mi arma, el cul loro. <coughs> sí que era mortífera, sí. ¡Animal! Ya a tener a través este solo. Ahora la espluga tornará a brillar. Y asinas Flicker y Carbonera se van a ir a la suya nave sabiendo que habían descubierto una tribu trasbatida muy avanzada.